Super AMOLED display, 5000 mAh soatlik batareya, 5G va dumaloqlashgan qirralar. Bugun sizlar bilan mana shunday qirralarga ega bo'lgan Realme 10 Pro Plus haqida gaplashamiz. Xullas salom. Bu Technoplov, men Fariz Abduraimovman, Sadi Boss. Ana endi yarashdi. To'xta. my mouth, double as a please. The girls in my Xo'p, dizaynidan boshlasak. Ekran chetlari yumaloqlashgan. Bunday dizaynni siz Realme oilasining faqat shu modellarida ko'rishingiz mumkin. Ammo yumaloqlashgan ekran telefonni juda ham yupqa qilib ko'rsatadi. Ammo ekranning bunaqa yumaloqlashishi ba'zi bir noqulayliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, bu tomonda sensor ishlatish sal noqulayroq. Balki bu faqat men uchun shundaydir va men bunaqa telefon ishlatmaganim uchun shundaydir. Lekin ozroq vaqt ishlatib ko'rsangiz, albatta ko'nikib ketasiz. Bu model 3 xil rangda mavjud. Oltin, moviy va tovlamaydigan qora rangda bizdagisi tovlamaydigan ya'ni matoviy qora rangda bunaqa tovlamaydigan ranglar menga o'zi yoqadi a qolgan ikkitasi esa moviy va oltin rangga yorug'likda tovlanadi va bu menga unchalik yoqmaydi ha aytgancha korpus orqa tomoni chetlari va pastlari plastikdan ishlangan metall ishlatilmagan shuning uchun bo'lsa kerak qo'lda qulay joylashadi pastida esa quvvatlash uchun in va sim karta uchun slot bor Bunga ikkita sim karta qo'ysa bo'ladi, lekin SD karta uchun joy yo'q. Ha, yana bir ma'lumot, bu yerda siz mini jack portini topa olmaysiz, ya'ni quloqchinlar uchun port. Keyingisi bo'lmayapti nimadir yetishmayapti siz boy odam rolini o'ynashingiz kerak tushunyapsizmi o oh, ana endi o'xshadi displeydan gapirsak bu yerda 607 dyumlik qirralari boya aytganimdek dumaloqlashgan yangilanish tezligi esa 120 Gz gacha boradigan super amoled displey yorug'lik darajasi esa 800 nit chakki emas o'zining segmentdagi ancha muncha smartfonlarni ortda qoldiradi displeyni sozlamalardan turli xil qilib o'zgartirsangiz bo'ladi masalan yangilanish nisbatini yoki 120 gerts yoki o'rtacha 60 gerts qilib qo'ysangiz bo'ladi endi har doim hammani qiziqtiradigan narsa kamerasiga keladigan bo'lsak bu yerda ikkita kamera moduli joylashgan va tepasidagi 108 megapiksel Pastida esa yana ikkita kamera joylashgan, ya'ni dumaloqcha bitta, lekin ichida ikkita obyektiv bor. Bittasi 2 megapiksellik makro kamera, ikkinchisi esa ultra wide, ya'ni keng burchaklik 8 megapiksellik kamera. Frontal kamerasi esa 16 megapiksel va mana sizlarga ularga olingan rasmlar. Portret va kechki rejimlari yaxshi ishlayapti ko'rib turganingizdek va o'z puli uchun masalan ranglarni ham yaxshi yetkazib beryapti. O'zi Realme 9 Pro plusda ham uzun pulni uchun kamerasi yaxshi ishlagan o'tgan o'sha eski modeli ham yoqqandi manga shuning uchun o'n pro plus ham yaxshi bo'lib chiqishida bilib turuvdim xullas yaxshi bo'lib chiqishini video sifatiga keladigan bo'lsak bu yerda 4k video olish mumkin lekin faqatgina 30 fpsda agarda 60 da videoni olmoqchi bo'lsangiz faqatgina full hd ya'ni 1080 piksel bilan videoga olsangiz bo'ladi kamerasining stabilizatsiyasi ham bor ammo 4k video olayotganingizda u ishlamaydi faqatgina full hd yoki 720 pikselda video olsangiz stabilizatsiyaga umid qilsangiz bo'ladi mana ushbu smartfonda olingan videolar ko'rsangiz bo'ladi mening shaxsiy fikrim bo'yicha ushbu pulga bu telefon rasmlarni yaxshi oladi lekin videolarni ja zo'r emas o'zi video olish uchun bir jiddiyroq texnika kerak ya'ni jiddiyroq smartfon kameralari va protsessor ham kuchliroq bo'lishi kerak batareyasiga keladigan bo'lsak ko'pchilik androidlar kabi bu yerda 5000 milliamper va androidlar bizda ko'proq yashaydi albatta bu ham masalan agarda faqat video ko'radigan bo'lsangiz mana 0 dan 100 gacha quvvatladingiz faqat video ko'ryapsiz boshqa hech nima qilmaysiz 21 soat chidab beradi agarda xuddi shunaqa usul bilan faqat internetda o'tirsangiz masalan nimadirlarni o'qib telegramlarda o'tiradigan bo'lsangiz 18 soat ketadi quvvatlagichiga keladigan bo'lsak uni unboxing paytida ko'ruvdingiz mana 67 vatlik quvvatlagich va u sizga telefonni 17 daqiqada 50 foizgacha quvvatlab beradi 86 foizgacha esa yarim soatda va bitta foydali funksiyasi bor bu yerda kechasi quvvatlash rejimi mavjud ya'ni bilasizlar agarda telefoninglarni kechasi quvvatlanishga qoldirib ketsanglar ertalabgacha turguncha unga batareyasiga biron bir zarar yetishi mumkin bu yerda esa agarda telefoningizni mana shu quvvatlagich bilan va mana shu telefonni o'zi kechasi quvvatlanishga qo'yib qo'ysangiz u o'z o'zini himoyalab turadi nega telefonlarni kechasi quvvatlanishga qoldirib ketish mumkin emas ekanligini bilmagan bo'lsangiz mana bu videomizni ko'rsangiz bo'ladi u yerda batareyalar qanaqa ishlashi ishlashni va umuman e, nechidan nechigacha telefonni quvvatlash kerak ekanligini tushuntirib bergan xo'sh endi mana shu kechki quvvatlash rejimi qanday ishlaydi telefon kechqurun sakson foizga yetgandan keyin quvvat olishni to'xtatadi va faqatgina siz uyg'onishingizga sal vaqt qolganda davomini olishni boshlaydi ya'ni masalan uyg'onishingizga yarim soat yigirma minut qoldimi demak telefon qolgan yigirma foizini to'ldirishni boshlaydi shuning natijasida telefon o'z o'zini kichik sikllardan saqlaydi va batareyaning sog'lig'i uzoqroqqa yetadi smartfonda korpus bo'ylab 3 ta karnay joylashgan karnay agar bilmagan bo'lsangiz kolonka degani xullas bittasi frontal kamerani tepasida kichkina chiziq ko'rinishda o'yib qo'yilgan ikkinchisi korpusni mana bu tepasida 3 ta nuqtacha sifatida va oxirgisi korpusni tagida joylashgan umuman olganda ovoz asosan pastki karnaydan chiqib keladi ya'ni eng balandi shu lekin qolgan ikkita karnayni ishlashi deb umumiy ovoz bir xil muvozanatda eshitiladi smartfonda ovozni 200 foizgacha ko'tarsa bo'ladi va bu natijada qarang baslar ko'payadida o'rta va pastki chastotalar yo'qotilib faqatgina yuqori chastotalarga urg'u beriladi ular ko'payganida ovoz ham baland bo'lib chiqadi ya'ni yuz foizdan balandroq bo'lib chiqadi ammo bu juda ham ovozni sifatiga ta'sir qiladi shuning uchun man shaxsan o'zim sizlarga yuz foizdan yuqoriroq e, musiqalarni qo'yib yurganini tavsiya qilmayman chunki sifat pasayib ketadi mana masalan o'zinglar baho berishinglar mumkin dasturiy ta'minotga keladigan bo'lsak bu yerda realme ui to'r Bu eng oxirgi ta'minot versiyasi Android 13 asosida qurilgan. hardwarega o'tsak, bu smartfonning ishlab chiqarish kuchi ham yomon emas. Bunda Dimensity 1080 chipi o'rnatilgan. U esa 5G va NFC texnologiyalarini bemalol qo'llab-quvvatlaydi. Xotirasiga kelsak, boya aytganimdek, bu yerda SD kart yo'q, lekin siz smartfon sotib olayotganingizda tanlab olishingiz mumkin. Masalan, 256 gigabaytligini. Tezkor xotirasi, ya'ni RAM 12 gigabaytgacha bo'lishi mumkin. Agarda bu ham sizga kamlik qiladigan bo'lsa siz uni sozlamalardan sun'iy ravishda ko'tarishingiz mumkin doimiy xotira evaziga Yetmi qoldi yana berib tur albatta bu smartfonda testlar ham o'tkazib ko'rdik Test natijalari. Bu smartfonda o'yinlar ham o'ynab ko'rdik. Masalan, PUBG Mobile'ni eng yuqori ko'rsatkichlarda o'ynaganimda qotishlar sezilmadi. Asfalt 9 da ham shu ahvol. Qotishlar umuman yo'q. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bu smartfonning narxi nechta oshga to'g'ri keladi? Izohlarda yozib qoldiring. Siz esa Technoplov kanalida edingiz. Men Fariz Abduraimovman. Ko'rishguncha, xayr. Backstage o'yinlar ham o'ynab ko'rdik. Bu smartfonda PUBG Mobile'ni eng yuqori ko'rsatish kerak, ko'rsatish kerak, ko'rsatish kerak. Kechasi telefon quvvat quvvat. Kechasi quvvatlanishni